Ethical Hacker Career Under 60 Seconds hackers mainly दो टाइप के होते हैं ब्लैक हैट हैकर्स जिन्हें अनएथिकल हैकर्स भी कहते हैं और व्हाइट हैट हैकर्स जिन्हें एथिकल हैकर्स कहते हैं ब्लैक हैट हैकर्स गवर्नमेंट और कंपनीज के कंप्यूटर सिस्टम्स पर अटैक करते हैं चोरी और डाटा ब्रीच के पर्पज से और वहीं एथिकल हैकर्स गवर्नमेंट और कंपनीज की परमिशन से उन सिस्टम पे अटैक करते हैं ताकि उन सिस्टम्स की कमजोरियां और लूप होल्स को फाइंड करके उन्हें फिक्स करके अपने सिस्टम को और स्ट्रॉन्ग बना सके ताकि बाद में कोई ब्लैक हैट हैकर अटैक करके उन लूप होल्स का फायदा ना उठा पाए एथिकल हैकिंग में भी काफी सारी फील्ड्स आती है जैसे web application hacking system hacking web server hacking etcetera ethical hacker बनने के लिए आपको हाई स्कूल के बाद का सर्टिफाइड एथिकल हैकर सीईएच का सर्टिफिकेट कोर्स करना है और इनमें से आपको एटलीस्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मास्टरी करनी है इसके बाद आप अलग अलग बेसिक से एक्सपर्ट लेवल के सर्टिफिकेट्स अक्वायर कर सकते हो अपना स्किल सेट और रेज्यूम और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इस पूरे प्रोसेस में आपको तीन से चार साल लगेंगे और कॉस्ट भी आएगी about three to four lakhs salary की बात करें तो ये डिपेंड करता है आपके पास कितने सर्टिफिकेशन और एक्सपीरियंस है एक फ्रेशर की salary about six to eight lakhs per annum और एक एक्सपीरियंस एथिकल हैकर की salary can go up to twenty five to thirty lakhs per annum